สวัสดีครับผม TJ ครับはいまあ、今回なんですけども、はいはい、多分皆さんが一番気になっているね、はい、まあ、そのお題といいますか、はい、企画をね撮影していこうと思います、はい、まあ言うと我々タイのバンコクに住んでるわけなんですけども、はい、結構まあこのチャンネルではまあライブ配信だとかで街の様子撮ってるじゃないですか、まあ、撮ってますよねそうなんでまあね とんどの方がある程度ね今の現状どうなってるのかっていうのをすでにご存知だと思うんですけども、はい、今回はこのバンコクの旅行者で盛り上がっていたエリアと、はい、旅行者が来ないようなそのローカルなエリアそうですねタイ人が多いそうそのエリアの違いをね ちょっとあの撮影してお見せしたいなと思いましてああじゃあ比較みたいな感じですかそうです比較動画ですねいいっすねで、まあ、撮影するのが平日の夕方です、はい、まずはその旅行者で盛り上がっているエリアを撮影しに行って、はい、でその後は旅行者がいないようなタイのバンコクのエリアを撮影しに行くんで、はい、まあ、どれだけ人の数がね違うのか、はいね、どんなお店がやってどんなお店がやってないのかっていうのは多分ね皆さんにお届けできるんじゃないかなと思いましてああいいですねちょっと気になるねそれはねだよね、うん、そうなのでね早速撮影ねしていきたいと思います、はい、行きましょう はいまず1か所目はいプラザあれみんな大好きそうみんな大好き7プラザはいそうよくできましたスクンビットの添いの4ですはいまあ、ここも言わずもがな、まあ、タイのこの夜の歓楽街で有名なエリアじゃないですかそうですねで今ねこのタイなんですけどもまだ非常事態で発令されてますされてますなので夜のお店バーあとはパブとか、はい、うんまあ、カラオケとかスナックとか、はい、そういうお店オープンされてませんそうですね、うん、っていうのもありますけど、はい まあ、見ていただくと分かるかの通り、はい、すごいと思います。 <laughs> なんかこの前はまだそこ開いてたよねあそうだよ、まあ、このような感じで、うん、ねもうバーも開いてなければ屋台がちょこちょことある程度で、はい、うんだから多分七倉さんもなんか新しくね、まあ、この辺工事中かもしれないね、うん、やってたね、道路ねほらガタガタだもんね でちょこちょこ屋台をオープンしてますけど、はい、ほら見てください人がいないでしょ人いないねうんこれ昔のほらコロナ前と比べるともうとんでもないでしょまあねこの時間でも人はいましたからねこのね、うん、うん、そうでまあ非常事態で発令される前もバーは一応オープンされてたんですよ、はいはい、うん、でお客さんは少なかったけど、ほら従業員のお店の女の子がいたりとか、はい、やっぱり奈良エリアが好きな欧米人の方がね真っ昼間からビール飲んでたりとか、ね、少しはいたんですよいましたよね、うん、でも今今現在は、うん まあ、このような感じで、はい、ね、歩行者がもういないですよこれいないようん23人いますけど、はい、これねもうあのいないですいないですねそうこれいるって言っちゃいけないですいるって言っちゃダメこれ23人いますけどこれもういないって言った方がいいです間違いないうん、なんかあのね車とか、バイクはちょこちょこ通ってますけど、空いてるお店なんかほぼイムでそうですね、うん、であのやっぱ哀愁感がねかなり漂ってる 光景ですねこれは、まあ、ここをどういうエリアか知らないしもう万が一見てるかもしれないけどここってどんなところなんですか T さんあのもうタイのバンコクの夜の歓楽街を代表するエリアの一つだよね、はいはいはいはいもうナナプラザっていうゴーゴーバー密集地帯があって、はい、今この界隈にはバーがめちゃめちゃ多いのよバー多いですよねそうまあちょっと反対側映しますけど、うん、だってシャッターが閉まってもほぼ全部バーだよバーだよねほぼほぼ全部、うん でやっぱりコロナ前はねすごい盛り上がりだったんですけどもうコロ,、ナになってからやっぱり閉店してるバーなんかもすごい多くて、はい、あとはねあのディスクもあるのよなあディスクもありましたよね、うん、今はもうないと思うけど、はい、そうであとはババーなんですかこれはねバーっぽい飲食店あレストランもねフードあるじゃないですかそうそうそう、 もしバーのみだったらお店開けられないからそうですよねうんだからあれバーっぽい雰囲気だけど飲食を提供する飲食店っていうねうんもともともしかしたらバーだけだったのかもしれないけど、うん、これの感じで今料理も提供してるっていうのもありそうだよねああるかもしれないね、うん、ほらあっち側なんてほらお客さんね2人いるけど警察官だな警察官そう警察官2人がねなんか打ち合わせとかやってるけどえー、まあコーラ飲んでるよあれ ダイエットコーラじゃないダイエットコーラねダイエットうんやっぱほら高いのね手安がほら気にしないといけないからそうですね脂肪ねそうですねもしかしたら減量費もするね警減量関係ないよ、まあ、トレーニングしてねえそれどころじゃねえ忙しくこのこの辺り来て思うのは売却の人がすんげえ暇そう場所によってさ、うん、やっぱ違うじゃん売却の稼働率がさあるあるそもそもやっぱりこのエリアってそもそも、住んでる人が少ないエリアじゃない、うん、そうだよねそう 特に外国人もタイ人も、はい、うん、だからもう常日頃から売却を利用する人ってのはやっぱりもう一定数あんまりいないと思うんだここは確かそうね売卓をしても縄張りみたいな縄張りっていうかその自分ができるエリアみたいなのがあるんだよね、うん、そうそうそうほらゼッケンにさ、ね、何々区って書いてあるから、うん、まあ、この辺はねこんな感じだけどそれがほらオンネットとか向こうの方行ったらさほら在住者が多いじゃんそうですよだから毎日使うからそういうの奥のまで行ないよね、うん、だからあんまりコロナの影響を受けてないってあるよね向こうの方はこの辺りで比べるとねそうですよね あ懐かしいねほらあれラジャラジャねラジャとさあそこら綺麗なさ耳あったじゃんあユースと一緒に飲んだわそうああ飲んでたねそうラジャって何なんすかラジャなんかよくラジャって聞くんですけど俺よくわからないんで TC さんの口から詳しく説明してラジャホテルはい、うん、ななんすかラジャホテルってなんか僕なんか昔 TJ さんに連れて行かれたことあるような記憶がないこともないああそうそうそうあのー、まあねその話をじゃあねさせていただきますと、 <laughs> まあ、ラジャホテル昔ね、初金姉ちゃんと遊べるような、うん 大人向けのそういったサービスがあるホテルでまあ有名だったわけですよそうですななんか何でしたっけちょっとごめん俺も記憶ないんで、うん、なんか部屋お部屋ごめんなさい記憶ないんで TJS、の口から言ってもらっていいですか部屋お部屋開けていくとみたいなあそうそうそうそう <laughs> のねホテルに入ってって、はい、ホテルの部屋まで案内してくれる人がいて、はいはいはい、でその部屋をね開けるとなんか綺麗な金髪のねやっぱ欧米人のお姉さんがいっぱいいて <laughs> そう で指名をするとなんか遊んだりすることができてあそうなんだそうで今ないですか今もないんですよねで僕がそれをピギーに紹介したらもう <laughs> 彼はハマりにはまっちゃってもうねタイに遊びに来てるのに毎回金髪の姉ちゃんと遊ぶっていうね <laughs> あのねことに陥ってしまいましたなんでそこ言うんだよそ一番肝心なとこ行っちゃうこれ実話です実話で D さんはいはいはいこの辺り、うん、俺あんまり最近来てないからわかんないんだけど、うん、この7界隈の夜の事情ってどんな感じなんですか あのー、ほらやっぱりすごい夜が盛り上がってたイメージがあるじゃない、うん、夜はね本当に営業してるお店も少ないし、うん、人もマジで少ないんだそうなんだで正直言うと結構治安悪いと思うマジうんなんだろう怖いしまず、うん、でやっぱりほらなんかフリーランサーみたいな人もねぽつぽつといるし、うん、なんかたむろしてる人もいて、で酔っ払いなんかねほら薬やってるのか分かんないけど、ちょっとなんかね怪しい人もいるじゃん、だから俺的にはね結構今治安悪いと思う 悪いってかもうおすすめしないよねなるほどね、うん、うん、トラブルに巻き込まれる可能性も高いかもしれないし、うん、でやっぱりほら人自体が少ないから少ないからね、うん、だからこの間俺もねほら夜ブンブンブンブンしてさ、いろんなとこ行ったんだけど、なんか怖かったうわ怖っつ人いなみたいなへえー、その絵もぜひ取りに行きたいね違う機会がそうだねなんかやっぱり人がいない時はこんなに怖いのかって感じちゃうあまあ確かに確かに、それはあるかもしれない そうだなんか夜の街でも人がいるって本当に安心できるなって感じるよね、まあ、間違いない、うん、それはあると思う、ね、はい今来ておりますのが BTS のア山駅とチットロム駅の間にあります、はい、まあ、デパートセントラルワールドがあるこのエリア一帯です、はい、まあ、こちらねセントラルワールドあとはもう今なくなっちゃいますけど伊勢丹もあってあとはビッグシーもうザ・マーケットこうデパートがもう超密集してるエリアでそうですよね ここってもうねバンコクに旅行に来た外国人観光客が絶対来るようなエリアじゃんそう中国人がそうすごかった本当にもう当時はね中国人の団体客でもうぎゅうぎゅうでこの辺バス止まってさみんなャー降りててビッグシーすごい人数だったよねやばかったやばかった、うん、で今どうだっていうのかねちょっと見に行きましょうはいでほらこのスカイウォークあ、はいはい、これ確か完成したの1年ぐらい前だよねいやもうちょっと前にあったから あれこれ2年経ってなくなかったっけ2年は経ってない多分経ってないよね経ってないで今見てくださいよほらこの人の少なさてかっぱセントラルワールド前でやるうん、ああやばいねまあ本来であればジャパンエキスポとか今やってるような時そうそうそうテント出て、うん、やってるじゃないですかそうね人がいないね人いないっすねあの洋服にはちらほらいるんですけどあれいないんでそう何度も言いますけどでほら見てよ伊勢丹ほらなくなっちゃったよほら伊勢丹のあのマーク かってるよねであの入り口なんかも全部閉鎖されちゃってるんでもう残念なことにでもねこっち左側であるのはビッグシービッグシーっすよねこれなんてほらあの中国人のさ観光客大好きやったじゃんちなみにこのさ見てない人のためにどんな場所なのビッグシーってのはタイを代表するもうスーパーマーケットの一つなんですよ、はい、でこのビッグシーってのはもうタイのバンコクの中でももうねもうトップワンツーを争うぐらいの大きさあそうです うん、でかいし品揃えも豊富だしなおかつさスーパーマーケターが常にさセールとかやってたりしてるし、だ当時なんかね外国人の観光客、まあ、中国人がメインだったけどさもうみんなワンサ来てさ大量買いしてああお土産ですねそうでほら結構前動画でも配信したけどお土産買うなんてここはいいですよとおすすめしたしそうそう、まあ、それぐらいね旅行者の味方みたいなスーパーだったわけですよでね昔なんか もうビッグシーイ人すごかったんだけど今見てほらもういないね、い、ないいない、これはね本当にいないこれはやばい昔すごかったよねすごかったよこの辺はもう両サイドやばかったよもうこの歩道っていうのかな、うん、下の歩道を歩いてる人もさおうしくらまんじゅう状態やったよね本当にもう肩当たっちゃうからさもう常にこんな感じで歩いてみたいなまあでも今はねこんな現状でございますはい、はい はいじゃあね次に来たのが、まあ、BTS のプラミティ駅の近くになるんですけども、はい、そうまあ、このエリア、まあ、見ていただいて分かるかの通り、まあ、屋台とか、うん、まあ、そういったお店が多いエリアになっててもうこの辺りって観光客って絶対に来ない場所じゃない絶対来ない、まあ、在住のね、まあ、外国人の方もちらほらいるかもしれませんけど、まあ、そんなに多くないエリアで、うん、やっぱりもうタイ人のね、まあ、ローカルな方々がまあ住んでるまあエリアになってるんですよ、はい、そう でもこうやって見渡してみるとやっぱり人はでもそこそこいますね今ですねやっぱりほら夕方だから、で多分皆さんねお仕事終わりでこの辺に寄ってで晩ご飯を買ってって人もいたりとかして、うん、まあちらほらこうやって人はいますけど、はいはい、でもなんかめちゃめちゃ多くはないよねまだね、一応ほら非常車両っていうのがあるから、うん、もしかしたらね普段はこうやって来てる人もいると思うけどこういった発令中だから人の数がねいつもよりね少なくなってるっていうのはあるかもわからないしね やっぱりさっきの7エリアとか、ほらセントラルワールド前あの辺りと比べたらもう全然多いでしょ多いよめちゃくちゃ多いよ、うん、やっぱりね屋台とか、食べ物があるところにね人集まるってことですよ間違いないですねうんまあ、今来ましたのが BTS のオンヌット駅の近くにありますビッグ C です、はいはい、スーパーマーケットそう、まあ、この辺りって、まあね、韓国の方もね、まあ、以前はね それなりに来てましたし、うんうん、あとはね在住者の在住の外国人の方もすごい多いエリアそうだねそうなんですけどもまあねこの辺りが本当に見渡すと、まあ、人もそこそこねそこそこいますでやっぱりほらビッグシーあるしでこの辺って結構いろんなお店もあったりするから、うん、ね、結構利用者も多いんでまあ、人の数はまあそこそこって感じじゃないですか、こは向こうの裏の方とか行けば結構人いると思う確かに、うん、であっちの一個奥の方に行くとほら屋台通りそうですね になってるんで、まあ、そういうとこ商店街みたいな、うん、屋台が多いお店行けば人は多いんですけど、はいはい、まあ、これ別にそういうとこじゃないじゃんそうですねね、まあ、そういうお肉と、まあ、入り口あたりで、ねまあ、こういうとこ見渡すのもそこそこはありますよねそうですね、うんまあ、時間帯的にあとね12時間したら、ね、仕事終わって帰ってくる人いるんでもっと増えるとは思うんですけど、うんまあ、現状もずっとね、まあ、この辺りねこのような感じです、はい 最初次に来ましたのが、はい、BTS のねバンチャーク駅キ、はいはい、ほぼほぼ目の前のスプーンビットのねそういう95ですまあ以前来たっすよねそう、まあ、確か2年前かな、このそれとか食べ歩きしたじゃないそう、まあ、もう見ていただくと分かるかと思うんですけど人多いっすねめっちゃ多いわ本当にうん、うんでもそれだけ最近になってこのバンチャーク駅あたりが新しいコンドミニアムとかでもね、あって多分ね人はかなり増えたんでしょうね じゃあとりあえずそういうの95行きましょうか、はいすごいねこれすごいね正直言っていい一言で言うよ3密、うん、アメ横みたいになってるすごいね 珍しい多分こんなにさ、これ今のこのバンコクの中で、こんなになんだろう人口密度が高いストーリー少ないんじゃないいや少ないよこれでも結構トップクラスなんじゃないここやばいねマジでね中華街より盛り上がってる全然全然、うん、すげえ ぱりそれだけ、この沿いは美味しい屋台とかがいっぱいあるからそうだねみんな仕事帰りにここでご飯を買って家に帰るんだよまさに大変、いろいろあるなめっちゃありますよねなんか買いたくなっちゃうねこ見てる、なっちゃうなっちゃういやここは本当にねもうあれだよなんていうの食べ歩き、うん、食べ歩き用のストリートマジでそうですだよね ソムテム屋さんに行列ができちゃうソムテム屋さんに行列ができちゃうこれソムテム屋さんうんでしょまあ本当だ、まあ、持ち帰れるよねみんなねうん懐かしいなとりあえずまあなんか買って帰ろうか晩 <laughs> 飯 はい、まあ、今回このような感じで、はい、まあ、旅行者がね多くいたエリアと、はい、旅行者の影響をあまり受けていないエリアのまあ比較ってことでねはい、そうですねまあ、それぞれ撮影してきたんですけども、やっぱりねこうやってまとめて見てみると本当7エリアとか、うん、あの辺りは打撃がかなりすごいなと思います、うん、うん、今回撮ってないんですけどあのアラブ人街なんかもねもうすごいですすごいですよね、まあ、ゴーストタウン化してしまって、うん、で片や、ね、今回まあオンヌットプナビティバンチャーって、まあ、このエリア、まあ、撮影してみました したけどやっぱりね多少なりとも非常事態での影響を受けてると思うんですよ、うん、うん、だからね人手はねもう平常時と比べたら少ないかもしれませんけど、うん、でもやっぱりね人は全然います全然います、うん、特にねこのバンチャークこの添95なんて、まあ、果たして本当にもうコロナの影響非常事態の影響を受けてるのかみたいな人手の方ってよね、ねうん、変わってないもんだってそう23年前と何もそうだよね、うん、だからねまあ結論分かったことはタイの方は 屋台があるところにはねいっぱいいるってことですまあそうですね、はい、うん、やっぱりあのー、食事って何より大事なんでそうですね間違いないです、うん、はい、屋台ご飯があるところに人は集まる、はい、ってことがね分かりましたはい、はい、あと必ずしもこのタイのバンコクが、うん、あのこんな感じで人が多いとも限らないんで現在非常事態で発令中でありますので、はい、まあ、今回こちらの動画をまあ一つの参考程度にして見ていただければと思います、うん、はい、はい、では本日も最後まで動画をご視聴ありがとうございますチャンネル登録高評価